<laughs> Lo siento, de verdad me encanta ese efecto. Eh, eh ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak y después de mucho, ah, sí lo sé, ha pasado mucho, mucho tiempo desde que grabé un video, pero es... Son cosas de la vida chicos, tienen que entender que, <laughs> bueno, tengo un trabajo y de algún lado tiene que salir el dinero para todo esto que están viendo aquí, ya que YouTube por lo pronto no es mi forma de vida. Y bueno, entremos directo al tema. Hay un nuevo ah, corto animado de Ruby. En este caso estamos hablando de Blake en la carrera rumbo al volumen 5. Y hoy es día martes. Lo salieron el, salió el lunes. Hasta ahora lo estoy grabando. Posiblemente ustedes lo vean dentro de un tiempo más. Así que bueno, no quiero esperar mucho, así que vamos directo al video. Ok chicos, este es el corto animado de Blake para rumbo al volumen 5. Ya prácticamente cuenta como volumen 5. Y vamos a ver qué tal. Pues, seguimos en el, en el país natal de Blake, de hecho, donde todos son faunos, por lo visto. Sí, sí puse a grabar esto. Sí. <laughs> Profesional, ya lo saben. Me llama la atención todos los diseños tan diferentes que hicieron para cada uno de los faunos. Y Blake se ve hermosa en este nuevo diseño. ¡Uh, el nuevo... el outfit anterior! Why'd you join the White Fang? Uh, es esta chica otra vez. Ilia. ¿Su nombre? Ilia. But why fight when I pass for human? Uh, misma situación que Blake, supongo. It's okay. You're not the first person to ask. Mm. I know I look just like any other human girl, De hecho, creo que es una de las que más fácil pueden pasar por humanos. Al igual que Son. My parents wanted something better for me. They managed to enroll me in an Atlas prep school. Huh. Ah. Imagine that. A little faunus girl Atlas. from Mantle going to the City of Dreams. I felt like a princess. But I had to follow a set of rules. No para ser fauna. ¿Sabes? Normalmente cuando... ¡Uh! Cuando normalmente alguien te ve sacando un arma, tu primera reacción es esa. En otras palabras, negar lo que eres. terrible. It wasn't. It was confusing at first, but it wasn't hard. Uh, puedo entenderlo. A Nine le gusta negar su naturaleza. Sometimes the other girls would say things about the Faunus. That they were animals, that they were dirty, or they lied, and... Más o menos como Wise cuando lo conocimos. With them. Because I felt like I was one of them. And then, one day, there was a cave-in at the mines. Huh. I was at school when the news broke. Apparently one of the workers tripped while handling some agitated dust crystals. Ahora. The explosion caused a chain reaction. Oh, eso nunca suena bien. Friends snickered. Oh, you piece of shit. Ah! Ok. <laughs> eso no era necesario, son. Pero ok. Sirvió. Every inch of me turned blue as I wept. And suddenly, all the girls that I'd laughed and played with were scared of me. Huh. I'm sorry. Don't be. Entonces I broke their teeth. Oh, Eso suena doloroso. Sus emociones están ligadas al color al que cambia, por lo visto. su tristeza está ligada al azul. Sí, me imagino que algo así iba a pasar. Por cierto, soy yo. Blake se ve un poco más morena. sorry. No tiene por qué disculparse, la verdad. Oh, volvió. Y le suena como un personaje interesante. Siento que... Que es básicamente la misma historia de Blake, pero si Blake nunca hubiera dejado el Wi-Fi. Volumen 5. 14 de octubre del 2017, chicos, ¿recuerdan esa fecha? no creo que nadie de ustedes lo vaya a olvidar. Esto para First Members, así que la siguiente semana después de esta será cuando realmente se estrene en YouTube. Así que es cuando realmente podemos disfrutar del primer episodio del volumen 5. Mientras tanto tenemos un increíble póster de Blake en, en estos nuevos diseños, bueno, en este nuevo estilo de dibujo, el cual me encanta, se ve increíble la verdad. Y cada vez da un poco más a entender que Ruby es algo más cercano al anime con cada volumen que aparenta. Ahora, hablando respecto al, corto, ya tuvimos el de Ruby en el volumen 4, tuvimos el de Wise hace poco y ahora Blake. dejando solamente a Yang, no sé si piensan hacerlo antes del estreno del volumen 5 o prefieren dejarlo para el volumen 6 suena interesante. Curiosamente, para cuando estrenaron el volumen 4, solo tuvimos el de Ruby. Así que no, estaría, no sería raro que dejaran el de Babe Chang para volumen 6. Ahora, primero que nada, este, este póster o este, este arte de Blake se ve increíble. La verdad, me encanta este tipo de, arte. Porque le da nuevo estilo, nuevo diseño al personaje. Y resalta mucho los, los digamos, esas, esas partes que convierten en fauno a Blake, en este caso sus ojos y sus orejas, los cuales son resaltan bastante en este. Ahora, hablando un poco respecto al corto, chicos, creo que conocemos un poco más del backstory de, de Ilia, si no me equivoco era su nombre, la chica que aparenta ser camaleón. Y aprendimos dos cosas. Una, eh, al parecer sus emociones están ligadas al, al color al que se cambia, eh, dijo que cuando estaba llorando su, piel se volvió azul. Mientras lo decía se escuchaba enojada y se volvió roja. Así que creo está algo ligado entre sus emociones y su, y su color. Y la otra es que siento que Blake siente una, alguna conexión con ella. Y no solamente es por la amistad que comparten, sino que siento que Blake estaría en exactamente la misma posición que Ilia si ella nunca hubiera dejado el Wi-Fi. Entonces pues posiblemente sea una herramienta más del Wi-Fi en este momento, pero gracias a que pudo abrir los ojos, conoció a otras personas y se dio cuenta de todo, todo lo que el Wi-Fi estaba haciendo fuera de la isla, pudo determinar que, no era lo, que, lo correcto, no era lo que realmente quería como, como una partidaria de la igualdad entre faunos y humanos. Bueno chicos, yo voy a hasta aquí. Díganme aquí abajo en los comentarios qué fue lo que ustedes eh, pudieron captar del corto. Y díganme ustedes también qué esperan para el volumen 6. Ya muy cerca, estamos en septiembre y esto se estrena en octubre. Así que queda cerca de un mes para poder, eh, poder disfrutar del primer capítulo. Así que díganme qué esperan del volumen 6 y otra vez díganme qué les gustó de este corto aquí abajo. Y sobre todo chicos vayan a checar el video original, el cual los links van a estar aquí, aquí en la pantalla o en la descripción no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Facebook y Twitter. Los links están aquí también aquí abajo o aquí en pantalla. Y sobre todo chicos, no olviden suscribirse al canal para más videos como este, más Ruby, porque sigue prácticamente siendo una de mis series favoritas en, general, tanto en anime como no anime. Así que bueno, quédense para más chicos y quizás nos eh, toque ver juntos el volumen 6. No <laughs> puedo hacer promesas porque mi trabajo está consumiendo mucho tiempo, pero ojalá así sea chicos, de verdad es algo de lo que más disfruto hacer y pretendo hacerlo, así que ojalá así pueda ser, así, así sea. Y bueno chicos, yo los veo en la siguiente, soy Luis Freak, bye bye.